El arte es como una mujer un poco celosa, no permite que lo compartas demasiado. Son días, la calle en la calle, entonces es impredecible, ¿sabes? Ahí está, ahí está el de ahí sale, la calle, el es de la calle. La verdad que me siento feliz, ¿no? Porque hay gente que se siente feliz escuchándome, aunque sea en la calle. más, siquiera un instante, una milésima de segundo, una chispita. Y escucharían el agua, el silencio, eso es lo que te llega a comprender de por qué estamos en la Tierra.